टर्न लाग्यो ल हेर्नुहोस् अगाडि हालत पुरै तुवालो लाग्यो नटराउने भनेको एउटा मात्र रहेछ यो पनि भाग्यो त्यति गाइजहरू एकदम बिन्दास छ रमाइलो भइरहेको छ लाग्यो बाटो हातमा फोरा उठायो बाटो मैले यस्तै रातै बनायो सबै नमस्कार म शर्मा बिके वान युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको भिडियो रहेको छ पोखरादेखि लमजुङ भुजुङ गाउँसम्मको यात्रा छ पोखराबाट लमजुङ जाने बाटो कस्तो छ पोखराबाट लमजुङ घले गाउँसम्म जाँदाखेरि कुन कुन राम्रो राम्रो गाउँहरू बजारहरू पर्छ त्यो पनि मैले ड्रोन सुट सबै देखाउने छु ल यहाँ भाइहरू पनि कुरेर बसिराखेको रहेछ दुईचोटि आज लमजुङ जाने हामी चारजना हुनेछौँ यो हो पोखरा सिर्जना चोकको आकाशी पुल पोखरा बजार हामीले लगभग छोडिसक्यौँ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट विजयपुर हुँदै हामी लेखनाथ बुढी बजार प्रवेश गर्दैछौँ हामी चाहिँ अहिले गगनगौँडा आइपुगेका छौँ यो भ्यू चाहिँ गगनगौँडाको रहेको छ धुलो बाटो खाल्टाखुल्टी बाटो हिँड्दै हामी चाहिँ अहिले दुलेगौँडासम्म आइपुगेका छौँ यहाँको बाटो दुलै दुला खाल्टै खाल्टा भएको कारणले दुले गौडा राखेको पनि हुन सक्छ पृथ्वी राजमार्ग काठमाडौँबाट पोखरा आउने जुन सडक खण्ड रहेको छ यो पृथ्वी राजमार्ग भन्छ यो पृथ्वी राजमार्गको हालत कस्तो छ तपाईँहरू यो सबै भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ पृथ्वी राजमार्ग अहिले जताततै बाटो चक्लाउने काम बाटो बनाउने काम सुरु भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ हामी धुलो खाँदै र हिलो बाटो सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले चाहिँ हामी दमौली तनहुँ दमौली बजारमा आइपुगेका छौँ दमौली बजार हामीले सोचेभन्दा ठुलो देख्यौँ ड्रोनबाट हेर्दाखेरि दमौली बजार धेरै नै ठुलो रहेछ त्यसबाट पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ हामी बिहान खाजा खाना नखाइकन आएको कारण भोक पनि लाग्यो त्यसैले हामी चाहिँ एउटा होटेलमा बसेर खाना खाने तयारी गर्दैछौँ हाम्रो चाहिँ कबुल लामी छैन माई वाइफ करुणा अधिकारी कपिल लामी छैन कपिल लामी भनेर ल बहिनीलाई धेरै धन्यवाद खाना ल्याइदिनु भएकोमा र हामी यहाँ चाहिँ अब खाना खाना खाएर अब लाग्नेछौँ लमजुङ बेसी सहरसम्म एकाउन्न किलोमिटरको यात्रा अब हामीले गर्नेछौँ आर वान फाइभ यम भर्जनमा यो ठ्याक्क चाहिँ आर सेभेन एमा आर सेभेनको कपी हो यो बाइक अब हामी यहाँबाट अगाडि बढ्नेछौँ लाग्छ अब दुई तिन वर्षभित्रै पृथ्वी राजमार्ग राम्रो हुनेछ आशा गरौँ हामी अहिले डुम्रे बजार आइपुगेका छौँ डुम्रे बजारबाट देब्रेपट्टि लागेर एउटा पुल आउँछ त्यो पुल तरेर हामी लमजुङतर्फ लाग्नेछौँ दुईजना भाइहरू पनि उनीहरूको फर्स्ट टाइम हो यो लामो यात्रा भनेको उनीहरू एकदमै एक्साइटेड रहेका छन् तर बाटोको कारणले चाहिँ दिक्क बनाएको छ डुम्रेबाट देब्रे लागेपछि थोरै बाटो धुलो नराम्रो भए पनि अलिकति पर पुगेपछि बाटो एकदमै सफा पिच गरेको बाटो रहेछ हामी चाहिँ अहिले लमजुङ जिल्ला प्रवेश गऱ्यौँ लमजुङ गेटबाट छिरेपछि यहाँ ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गर्नुहुँदो रहेछ र हाम्रो चेक जाँच गर्नुभयो र यात्रा सफल होस् भनेर हामीलाई शुभकामना पनि दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएन तिमीहरू त किन हो दुइटैले हेलमेट लगाएको भएर हो क्या होला र हामी लमजुङ गेट छिरेपछि केही समयमा भोटे ओडार भन्ने गाउँ आउँदो रहेछ उक्त गाउँको पनि मैले ड्रोन सुट गरेको छु मेसी सहर नगरपालिकामा हार्दिक स्वागत छ भन्ने गेटमा पुगिसक्यौँ गेट प्रवेश गऱ्यौँ हामी लमजुङ जाने क्रममा मर्स्याङदी खोलाको तिर हुँदै जानुपर्ने रहेछ बर्खाको समयमा होला यो बाटो सबै बिग्रिएको रहेछ बाटो बनाउने काम पनि भइरहेको छ रसगुल्ला हो गया त्यस्तो त जेरी जस्तो हुन्न मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम लगभग हामी बेसी सहर पुग्नु भन्दा अगाडि एउटा गाईखुरे झर्ना भन्ने रहेछ लमजुङ जिल्ला प्रवेश गरे लगत्तै सफा सुन्दर गाउँ सफा खोलाहरू झरनाहरू हेर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ बेसी सहर बजार पुग्न आँटेका छौँ तर यहाँ दुईतिर जाने बाटो रहेछ प्रायः जसो गाडीहरू लेफ्ट साइडबाटै जाने रहेछ हामी देब्रे साइडबाट माथि उक्लियौँ बेसी सहर बजार आइपुग्यौँ बेसी सहर बजारबाट अब घले गाउँ भुजुङ गाउँ हेर्नको लागि घुम्नको लागि हामी माथि उग्लदैछौँ बेसी सहर बेसी सहरबाट माथि लागेपछि हरियाली धान खेत देख्न सक्छौँ बेसी सहरबाट नौ दस किलोमिटर अगाडि बढेपछि बाटो एकदमै खतरा रहेछ र जोखिमपूर्ण पनि रहेछ अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा होटल हामीले भेट्यौँ उक्त होटलको नाम चाहिँ लालटिन हाउस रहेछ त्यहाँबाट बेसी सहर पुरै देखिँदो रहेछ र हामीले त्यो भ्यू हेर्दै खाजा पनि खायौँ एकदम बिन्दास छ रमाइलो भइरहेको बाटो हातमा फोरा उठायो बाटो मैले यस्तै रातै बनायो सबै वन्डरफुल प्लेस अगाडि पुरै तुवालो उडिरहेछ हामी भिडियो खिच्न आएको ड्रोनबाट ड्रोन सुट गर्न आएको र हामी लगभग कपुर गाउँ पुग्नै आँटेपछि एकदमै तुवालो लागेको थियो तुवालोले गर्दा अगाडि बाटो राम्रोसँग पनि देखिएको थिएन भले गाउँ हो र यो यतातिर जानु पऱ्यो होइन कपुर गाउँ बल्ल र हामी अहिले कपुर गाउँ आइपुग्यौँ यहाँबाट पनि अझ माथि नै रहेछ घले गाउँ कपुर गाउँमा पनि राम्रो राम्रो घरहरू परम्परागत डिजाइनका घरहरू र सफा घरहरू बनेका रहेछन् जे अहिलेसम्म चाहिँ थकाइ लागेको छैन बाटो अप्ठ्यारो भए पनि अगाडि बढिरहेका छौँ रमाइलो गाउँहरू रमाइलो भ्यूहरू हेर्दै बाटो भने कहीँ सजिलो थियो भने कहीँ एकदमै अप्ठ्यारो थियो लमजुङ घले गाउँ आइपुग्यौँ घले गाउँमा चाहिँ तुवालो लागेर राम्रो भ्यू देखिएको थिएन हामी घले गाउँमै बास बस्ने निर्णय गऱ्यौँ र हामी घले गाउँमै बास बस्यौँ बिहानै उठेर उक्त गाउँको ड्रोन भ्यू लियौँ त्यहाँबाट हामी भुजुङ गाउँतर्फ अगाडि बढ्यौँ बाबु त हिजोको पानीले होला सायद पुरै मेटाएको त बाटो बंद नहीं होने सकते हैं नौ बस के धनगौड़ हिजो को पानी ले खत्म भएको क्या Oh, घले गाउँबाट भुजुङ गाउँ जाने क्रममा पाँच छ किलोमिटर अगाडि बढेपछि घन पोखरा भन्ने गाउँ आउँदो रहेछ हामीले उक्त गाउँ पनि माथि नै गएर नघुमे पनि ड्रोनबाट चाहिँ पुरै गाउँ हेऱ्यौँ र त्यहाँबाट पनि हामी भुजुङ गाउँतर्फ अगाडि बढ्यौँ बाटो चाहिँ राति भारी वर्षा भएको कारणले बाटो अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ दुईजना भाइहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम यस्तो अप्ठ्यारो बाटो हिँडेको उनीहरूलाई निकै गाह्रो भएको छ बिस्तारै आइरहेछ यस्तो बाटोमा बाइक राइडिङ गर्नुको मजा बेग्लै हुन्छ गाइज भुजुङ गाउँ अलि टाढा नै रहेछ बाटो पनि अब त्यस्तै अप्ठ्यारो नै थियो Hey! त झर्नाहरू त टन्नै रहेछ त पुरै नुहाउनु पनि मिल्ने पौडिन पनि मिल्ने रहेछ दामी रहेछ नुहाउनु हुन्थ्यो अलिक जाडो जाडो छ पानी त जताबाट पनि झर्या झरै छ फेरि पानीको समस्या चाहिँ घले गाउँमा एकदम रहेछ यो पानी चाहिँ बर्खामा चाहिँ झर्ने पानी हो कि कस्तो रहेछ यहाँबाट पानी लानु नमिल्दो रहेछ कि त्यता यो चाहिँ घले गाउँबाट भुजुङ गाउँ जाने बाटोमा पर्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै ठाउँमा पनि धान रोपेको हामीले देख्न सक्छौँ दुःख सुख हामी भुजुङ गाउँ पनि पुग्यौँ भुजुङ गाउँ भन्दा पनि धेरै राम्रो लाग्यो मलाई तपाईँहरूले भुजुङ गाउँको मात्र भिडियो मैले पहिले नै अपलोड गरिसकेको छु मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ भुजुङ गाउँ घले गाउँ बेसी सहर पोखरा यिनीहरू सबै भिडियो अगाडि नै मैले अपलोड गरिसकेको छु केही बेर बसेर त्यहाँबाट फर्कने घर फर्कने निर्णय गऱ्यौँ स्कुल पढ्ने भएको भाइहरू बच्चाहरू क्यामेरादेखि डराउँदो रहेछ यो भाइ भाइ चाहिँ यो बाबु डराउँदो रहेछ नडराउने भनेको एउटा मात्र रहेछ यो पनि भाग्यो त्यति ल अब हामी जाँदैछौँ ऊ त्यो झर्ना चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो मलाई तर त्यहाँ जानलाई धेरै हिँड्नुपर्छ हामीसँग त्यो समय भएन ड्रोन त्यहाँ लगौँ भने पनि ड्रोनको ब्याट्री अरू अरू ठाउँमा पनि खिच्नु छ त्यो भएर त्यहाँ लान सकिनँ मैले र हामी भुजुङ गाउँलाई बाई बाई गर्दै त्यहाँबाट फर्कियौँ गुड गुड कहाँ रहेछ कति टाढा छ स्कुल maganda rin स्कुलमाथि भुजुङ गाउँसम्म पुग्न जति नै कठिनाई भए पनि जति नै दुःख भए पनि त्यहाँको गाउँ भ्यू हेरेर हामीले सबै दुःख पीडाहरू बिर्सियौँ